there. Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und unser Text für heute am zweiten Advent ist geschrieben im Lukas Evangelium, Lukas Evangelium Kapitel 1, die Verse 28 und 29. Lukas 1, 28, 29. Als nun der Engel bei ihr eintrat, sagte er, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie wurde über diese Anrede bestürzt und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Gott unser Vater, wir preisen und loben dich für die Gabe deines heiligen Wortes, für die Bibel. Wir brauchen so sehr dein Licht in unserer Finsternis und dein Wort ist diese helle Leuchte, die uns leuchtet. Wir bitten auch an diesem Morgen, lass dieses Licht leuchten in unserem Herzen, erwecke uns ziehe uns zu deinem Sohn Jesus Christus, damit er uns zu dir bringt und wir in deiner Gemeinschaft, in der Seligkeit sind. Bitte, Herr, segne jetzt die Predigt, gib mir die Gnade, dein Wort treu auszulegen, gib jedem von den Zuhörenden auch die Gnade und die Hilfe deines Geistes zu hören und anzuwenden dein Wort im Leben. In all dem sei du gepriesen und gelobt. In Jesu Namen. Amen. Wir sind heute am zweiten Advent in derselben Szene, wo wir zuletzt aufgehört haben und wollen weitermachen mit dem Gruß des Engels an Maria. Und der Titel für heutige Predigt würde lauten, die dreifache Bedeutung des Adventsgrußes. Die dreifache Bedeutung des Adventsgrußes. Zuletzt haben wir betrachtet, wie der Engel Gabriel von Gott in die Stadt Nazareth gesandt ist und kommt zu Jungfrau Maria. Und er sagt zu ihr bestimmte Worte. Ja, da sind wir heute bei diesen Worten. Und wenn wir so recht bedenken, wenn wir das Wort Engel hören oder ja, von Engeln lesen, haben wir so bestimmte, ja, <laughs> in unserem Hinterkopf vielleicht schon bestimmte Vorstellungen. Genau, und diese Vorstellungen sind leider durch die Kultur und die Welt, in der wir so umgehen, nicht ganz richtig oft. Ja? Wenn beim Wort Engel denken wir oft an irgendwelche so kitschigen Figuren und Darstellungen von solchen süßen, rosaroten, pummeligen Kleinkindern mit ein bisschen Flügelchen dahinter und mit einer Harfe oder sonst wie. Und so eine Vorstellung kommt ganz bestimmt nicht aus dem Wort Gottes. Ja, das ist einfach, weiß ich von welcher Kultur, von den Griechen oder von sonst wo. Aber die Bibel gibt uns ein anderes Bild. Ja. Interessant fand ich, es gibt eine Übersetzung des Tanachs, das ist des Alten Testaments, vom Hebräischen ins Deutsche, von einem sehr bekannten jüdischen Philologen, Naftali Herz Tursinai. Er war ein deutschsprachiger Jude von Österreich-Ungarn damals und er ist einer der, ja, der grundlegenden Figuren, der das moderne Ivrit, die moderne, deutsche, äh, die moderne hebräische Sprache mit begründet, mitentwickelt hat. Das war lange Zeit galt als eine tote Sprache, so wie Latein. Man kannte die Grammatik, aber keiner hat es richtig gesprochen. Und Tur Sinai spielte eine große Rolle, als der Staat Israel gegründet war. Er war dort an der Universität in Jerusalem und hat sehr viel beigetragen äh, dazu. Und ein guter, äh, ausgezeichneter Kenner des Hebräischen und des Deutschen. Und er hat in den 30er Jahren da wurde seine Übersetzung publiziert vom äh, Hebräischen ins Deutsche. Und ich fand interessant, dass in seiner ganzen Übersetzung nirgendwo das Wort Engel vorkommt. Ja, man kann, weiß ja, im Alten Testament gibt es diverse Szenen, wo eine Engelerscheinung äh, beschrieben ist, angefangen schon vom Paradies, wo der Engel mit dem Schwert äh, beschützt die, den Eingang und weiterhin und er übersetzt nirgendwo mit dem Wort Engel, sondern er übersetzt das hebräische Wort Malach direkt so, wie es, was es bedeutet. Der Bote. Ja, der Bote. Er hat keine Engel als solche, sondern Bote. Engel ist ja ein griechisches Wort. Ja? Und auch da, wie, bei uns ist das so ein bisschen verschwommen, weil wir Engel übernommen haben als ein Fremdwort. Aber Angelos bedeutet ganz genauso Bote, Gesandter oder Sendbote. Ja? Angelos ist jemand, der eine Angelia, eine Botschaft über, über, überbringt. Der Angelus ist ein Bote. So wie heute vor dem Weihnachtsfest, da fahren, sehen wir so, DHL und Amazon Lieferdienste und sonst wie. Und da kommt ein Paketbote, er hat ein Paket und er überbringt das vom Sender zum Empfänger, zu uns. Ja, von, kommt von irgendwo, vielleicht ist ein Geschenk drin verpackt. Er übergibt das. Ja. Und der Engel ist derjenige, der die Botschaft überbringt. Ja. Und diese Botschaft stammt von Gott. Ja, nochmal, zuletzt haben wir im Vers 26 gelesen, der Engel Gabriel wurde gesandt von Gott in eine Stadt namens Nazareth. Das heißt, die Botschaft, die er überbringt, ist nicht seine eigene Botschaft, er liefert quasi das Paket ja, von Gott, dem Sender, an Maria, die das empfängt. Ja, und der Engel ist der Bote. Und wie in der Bibel und auch in unserer heutigen Kultur ganz üblich, beginnt die Botschaft mit einem Gruß. Ja, wir sehen das ganz äh, besonders so eindrucksvoll in den verschiedenen Apostelschreiben von Paulus, aber auch von den anderen Aposteln, Jakobus, Petrus. Die beginnen mit dem Gruß. Ja? Die Botschaft fängt an mit einer Grußformel. Ja? Und auch hier die Botschaft, die der Engel überträgt, beginnt mit einem Gruß. Ja? Und bei Maria ruft dieser Gruß einen starken Eindruck hervor. Und im Text heißt es, sie überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Ja, das heißt, der Gruß hat eine Bedeutung und Maria erkennt das und sie vertieft sich darin. Ja, sie kommt ins, würden wir so sagen, sie kommt ins Grübeln darüber. Sie sind nach. Was ist das für ein erstaunlicher Gruß? Ja, das äh, rührt an sie und sie denkt nach, ja, was dieser Gruß für eine Bedeutung hat. Und wir wollen zusammen mit Maria, wenn man so haben will, mitdenken, ja, was dieser Gruß des Engels am Advent zu bedeuten hat. Ja, und wenn wir zusammen grübeln und nachdenken und nachsinnen, entdecken wir in diesem Gruß drei Hauptinhalte, ja, drei Bedeutungen des Grußes. Und die erste Bedeutung ist die Freude. Der erste Hauptinhalt von diesem Gruß ist die Freude. Nun, wenn man auf den deutschen Text blickt, könnte man fragen, wo hast du das her? Ich sehe da nichts Besonderes von der Freude. Es heißt doch im Text ganz einfach, und der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt. Ja? Und da müssen wir uns erinnern an etwas. Ja? Derjenige, der zum Beispiel eine russische Bibel hat, er hat dort die buchstäbliche Übersetzung von diesem Gruß, wie auch im Griechischen, da sagt der Engel, wenn wir den Grundtext betrachten, Haire. Ja, das heißt, freue dich. Im Russischen ist das direkt so übersetzt. Er kommt und sagt, радуйся, благодатная. Ja, freue dich, du Begnadete. Alle deutschen Übersetzungen bringen dann das sinngemäß mit dem Gruß. Und das ist auch recht so, denn das war eine Grußformel von damals, das hat man zueinander so gesagt. Aber wir wissen aus unserem alltäglichen Leben, in vielen Sprachen, die etablierten Grußformeln tragen auch einen buchstäblichen Gehalt. Zum Beispiel ganz offensichtlich im Hebräischen, da sagten oder sagen immer noch die Leute Shalom, wenn sie sich sehen. Und natürlich, eine Übersetzung ins Deutsche wäre sei gegrüßt. Ja? Aber parallel dazu hat dieses, dieser Gruß auch einen buchstäblichen Sinn und es heißt Friede. Ja? Friede sei mit dir. Auch in Kasachstan, manche kennen das vielleicht, aber äh, wir haben das oft gehört, auch dort, Salam Aleikum. Ja, da sagt man auch Friede, ich wünsche dir Frieden. Ja? Wir haben im Russischen auch einen Gruß, Здравствуйте. Heißt ja buchstäblich, wenn man so übersetzt, seien sie gesund. Ja, man wünscht Gesundheit. Und natürlich, man denkt nicht daran, man benutzt das einfach als einen Spruch, das hat sich so eingestellt, aber das, das hat auch eine Bedeutung. Oder im Deutschen ganz einfach, guten Tag. Ja, ich wünsche dir einen guten Tag oder einen guten Morgen. Das ist ein Standardgruß, aber er hat auch einen buchstäblichen Gehalt. Ja. Und da können wir an Folgendes denken. Unser Problem als Menschen ist oft, dass wir uns gewöhnen an die Sachen und werfen sie einfach so dahin, besonders bei Worten. Ja. Man sagt etwas, weil das so, ja, so ist halt äh, die Kultur oder das hat sich so eingeprägt. Man sagt etwas, ohne etwas zu meinen damit richtig, ja, ohne damit richtig Sinn zu verbinden. Man kann sagen, guten Tag und in, in, in, de, in Realität, man denkt gar nicht, dass ich etwas wünsche, dass ich dir einen guten Tag wünsche. Das ist einfach bloß ein Wort geworden. Ist sogar so, ich habe mal einen Englischkurs belegt und da hat die Lehrerin gesagt, wenn die Englischsprachigen sagen, how do you do, ja, <laughs> wie geht's dir? Du sollst nicht sagen, ja, mir geht's gut und so weiter. Du sollst dasselbe antworten, how do you do? Man erwartet keine Antwort, das ist einfach, einfach nur eine Formel, ja, einfach eine etablierte Grußformel. Und in diesem Sinn, das ist ein bisschen vielleicht auch traurig zu begreifen, sehr oft beginnen wir unsere Begegnungen oder unsere Treffen miteinander mit Heuchelei in diesem Sinn. Ja? Man sagt etwas, was man gar nicht so meint ja? und denkt gar nicht daran, sondern wirft einfach eine Formel in den Raum. Ja? Sei gegrüßt, sei gesund, guten Tag, aber eigentlich man denkt nicht daran. Bei Gott ist es nicht so, ja? sondern Gott in seinem Gruß, was er durch den Engel übermittelt, da kommt der wörtliche Ausdruck und der Sinn ganz zusammen, ja, zu einer, man könnte sagen, zu einer heiligen Einheit. Freue dich, lässt er sagen durch diesen Engel. Und das ist nicht einfach so dahingeworfen, das ist nicht einfach so eine Floskel, nicht einfach so eine etablierte Grußformel, sondern da ist wirklich Gehalt dahinter. Das ist eine Wahrheit, die Gott verkündigen lässt. Freue dich. Ja? Und für diesen Gruß, warum kommt Maria ins Grübeln? Ja? Freue dich. Plötzlich, sie fühlt, da ist etwas mehr. Das ist nicht einfach so das Gewöhnliche, was du von deinem Nachbarn auch hörst jeden Morgen. Da ist etwas dahinter. Ja? Die Freude. Und es gibt einen festen Grund, ja? warum ausgerechnet so die Adventsbotschaft anfängt. Freue dich. Ja? Und der Grund dafür, und das erkennen wir in den weiteren Worten dieser Botschaft, der Grund dafür ist, dass der Engel das baldige Kommen, die Geburt des Heilands Jesus ankündigt. Das ist der Grund für die Freude. Ja? Freue dich. Und das ist nicht nur eine persönliche, private Botschaft nur an Maria. Man könnte sagen, ja, vielleicht soll sich Maria freuen, sie kriegt ja das Kind, äh, das ist buchstäblich für sie, aber doch nicht für uns. Aber nein, so ist das nicht, ja, sondern sowohl Maria wird die Freude haben, als auch alle Welt. Ja? Wir erkennen das, wenn wir denken an die Weihnachtsgeschichte und an das, was später geschehen ist. Als Jesus geboren wird von dieser Jungfrau Maria in Bethlehem, da erscheint auch ein Bote mit einer ganzen Armee von Engeln, erscheinen an die Hirten und er sagt ihnen, Lukas 2, Vers 10, denn wisset wohl, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und da erkennen wir, nicht nur Maria wird mit der Freudenbotschaft begrüßt, sondern auch euch ist eine große Freude, dem ganzen Volk widerfahren, denn euch ist Christus der Herr geboren. Und da können wir ganz bestimmt auch erkennen, auch wir dürfen diesen Freudengruß von Gott empfangen. Ja, deswegen singen wir auch im Weihnachtslied, Freue dich Welt, dein Retter naht, ja, dein König naht. Wir, wir können und dürfen uns auch mitfreuen und sicher sein, Gott richtet diesen Freudengruß nicht nur an Maria, sondern auch an alle Menschen. Und seit diesem angekündigten Kommen des Herrn Jesus, ja, seit dieser äh, überbrachten Botschaft und dann der Geburt, da ist auch etwas Besonderes in die Welt gegeben, das Evangelium, ja, auch buchstäblich bedeutet, die Freudenbotschaft, die fröhliche Botschaft. Mit diesem Gruß fängt es an, ja, freue dich, Maria. Mit diesem Gruß ist es auch an uns gekommen. Freue dich Welt, dein König ist gekommen, dein Erlöser. Ja? In der Finsternis seid ihr gewandelt und gewesen, aber freut euch, der Erlöser kommt. Ja? Und für uns, wir blicken schon zurück und wissen, er ist gekommen, Gott hat sein Wort erfüllt. Ja? Warum ist das so wichtig? Man, man kann sagen, ah, das ist bloß, bloß kleiner Gruß, warum reden wir darüber. Das ist so wichtig gerade heute. Ja? Man könnte meinen, als Mensch hat man Grundbedürfnisse in dieser Welt. Ja, man hat das Bedürfnis zu essen, gekleidet zu sein, eine Wohnung zu haben. Ja. Wenn alles erfüllt sind, wahrscheinlich dann ist alles gut, dann freuen sich alle. Ja, du bist ja ja, versorgt, du hast ja alles, was du brauchst. Und besonders in Deutschland, wo man lebt in einem der am besten abgesicherten sozialen Systeme in der Welt, man hat Frieden, man hat die Demokratie, alles ist da. Da könnte man meinen, ah, die Deutschen sind wahrscheinlich das fröhlichste Volk auf der Erde. Ja, die, die sollen doch alle sich freuen. Ist ja alles da. Ja, alles, was man zum Leben braucht, ist ja da. Und plötzlich, und das merken die Leute, das merken die Ärzte, das ist in der traurigen Statistik enthalten, so freudig geht es nicht zu in der Welt. Ja? Essen ist da, freie Wahlen sind da, Gesundheitsversorgung ist da, eine der besten. Und doch ist die Freude nicht da. Ja? Und man schreibt, dass auch ganz, das eine der häufigsten Krankheitsursachen in Deutschland. Ja, es gibt so Statistiken, warum fallen Arbeitnehmer raus aus ihrem Arbeitsleben. Eine der häufigsten Ursachen dafür Depressionen. Ja? Menschen sind traurig, Menschen sind in Sinnlosigkeit irgendwo verloren. Ja? Sie haben angeblich alles, aber etwas Wichtiges fehlt. Ja, etwas Wichtiges ist nicht da. Es gibt ein Lied im Deutschen, da heißt es, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Die Welt hat vielleicht alles und doch nicht die Freude. Ja? Sie versucht sich diese Freude von irgendwo zu beschaffen, von irgendwo zu erzeugen, indem sie Zeug kauft, indem sie sich begibt in irgendwelche Beziehungen, die dann in noch tiefere Schaden uns führen. Ja? Sie versucht irgendwo so rauszudrücken, diese Freude, und hat sie nicht. Kommen belastet mit Sünden und unzufrieden zurück. Etwas fehlt. Ja? Vielleicht so ein dummes Beispiel, ja, wenn man eine Suppe gekocht hat und man isst und merkt, irgendwas fehlt da. Ja, und man kann analysieren. Kalorien sind da. Ja, Kartoffel, alles. Vitamine auch da. Ja, grüne Erbsen oder sonst was. Ballaststoffe sind da. Aber etwas fehlt, womit es nicht so gehen kann. Ja? Und man entdeckt, Salz fällt da. Ja? Das muss etwas dazukommen, was alles zusammenfügt, was alles sinnvoll macht irgendwie. Ja? Und so fällt bei so vielen Menschen in der Welt und das können wir auch in sich vielleicht auch, wenn wir schauen, entdecken. Ich habe alles. Ja? Jesus sagte, der Mensch kann die ganze Welt haben und doch fehlt etwas ihm, ja? fehlt das Wichtigste oder gerade das, was Sinn macht. Ohne das alles fade ist, ohne das alles geschmacklos ist. Ja? Und so ist unser Dasein oft ein geschmackloses Leben, ja? so im direkten Sinn sogar. Ja? Geschmacklos. Warum? Die Freude ist nicht da, weil die Freude nur in Jesus zu finden ist. Ja? Nur dann ist dieser Sinn da. Ohne das ist einfach nur, ja, passt nicht zusammen, auch wenn man es zusammenfügen will. Ja? Jesus ist da, muss da sein. Ja? Ohne ihn ist alles nicht so, wie es sein soll. Ja? Und deswegen die Menschen kommen unbefriedigt zurück und finden nirgendwo und nir nirgendwann ihre Freude, weil sie in Christus ist. Ja, deswegen in diesem Lied heißt es weiter, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle, fern und nah, in des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Ja, und dieser Lamm wird hier angekündigt, er kommt. Ja? Deswegen freue dich Welt, freue dich Maria. Das ist die erste Bedeutung dieses Grußes, was, was Maria empfangen hat und über das sie nachgedacht hat. Dann ist die nächste, die Gnade. Ja? Die Gnade. Erste ist die Freude, zweite die Gnade. Wir haben es hier im Text, sei gegrüßt, freue dich, du Begnadete. Das ist die Ansprache, die Gott durch diesen Engelsboten verwendet. Du Begnadete. Was heißt das? Ja, was heißt es, begnadet zu sein? Was ist die Gnade? Nach Definition, mit hoher Gunst beschenkt sein unverdient großes Wohlwollen, freundliches Entgegenkommen empfangen. Ja? Du Begnadete. Das heißt, Maria hat, in diesen Worten ist, ist das beinhaltet, du hast vor Gott Wohlwollen gefunden. Ja? Nicht durch eine Ursache in dir selbst, sondern es ist geschenkt. Ja? Er kommt auf dich zu, freundlich. Er kommt auf dich zu mit Wohlwollen. Er beschenkt sich mit seiner Gunst. Was ist die Gnade? Wir haben ein schönes Beispiel, was, was die Gnade ist, in einem Gleichnis, was Herr Jesus einmal erzählt hat. Es ist bekannt als das Gleichnis vom Schalksknecht, heißt es so im Deutschen, Matthäus 18 vom Vers 23. Da ist ein König und er rechnet mit seinen Dienern, macht Bilanz. Und ein Diener schuldet ihm 10.000 Talente. Das ist eine Riesensumme, wenn man im Alten Testament guckt, das ist um ein Vielfaches mehr als, wir würden heute sagen, Staatshaushalt vom gesamten Königreich Israel. Da gibt es auch so äh, Summen genannt, zum Beispiel wie viel Salomo pro Jahr um, umgesetzt hat oder erwirtschaftet hat. Und das ist eine Riesensumme. Und dieser Knecht, der Diener, schuldet das und kann es nicht bezahlen. Er ist zahlungsunfähig. Die Schuld hängt an ihm, er kann nichts machen. Und der König, ganz pragmatisch, er sagt, verkauft ihn in die Sklaverei, seine Kinder und sein Weib, seine Frau und bezahlt von, von diesem Verkauf. Ja. Und er fällt zu seinen Füßen und bittet ihn ständig. Habe Geduld mit mir, ich werde es zurückzahlen, obwohl das ganz unrealistisch ist. Ja. Und der König hat Mitleid mit diesem Knecht und er sagt, ich vergebe dir all diese große Schuld. Ja. Er hat kein Cent bezahlt, kann es auch nicht, aber der König geht freundlich auf ihn ein und er vergibt. Ja, und er hat ihm Gnade getan. Das ist ein sehr gutes Beispiel für die Gnade. Er konnte nie diese Schuld abbezahlen, er konnte nie die Gunst dieses Königs irgendwie verdienen oder irgendwie kaufen oder sonst wie, sondern er schenkt einfach und er erlässt all diese große Schuld. Ja, er tut ihm Gnade an. Und so unverdient, wohlwollend, gut und freundlich handelt Gott, unser himmlischer Vater, an uns. Ja? Wir stehen in großer Schuld vor ihm. Unzählige Male in unserem Leben Lebenswandel in unserem Leben haben wir verstoßen gegen seine heiligen Gebote. Wie viel, wie oft gab es Streit, wie oft gab es harte Worte, wie oft gab es Gedanken, die man selbst von seinen nächststehenden Menschen verbergen will, weil man versteht, das ist so düster, das ist so finster. Man drückt das hinein, aber sie waren bei uns. Ja. Wie oft haben wir aus Eigenwillen, böswillig gegen seinen guten Willen gehandelt, seinen Willen ignoriert, zur Seite geschoben. Wie oft haben wir Lust gehabt an Dingen, die für Gott widerlich sind, die peinlich sind, sogar vor den Menschen. Und das ist auch eine große Schuld, das ist alles, was uns von ihm trennt, uns belastet. Was wäre angebracht? Nun, pragmatisch gesehen, es wäre eigentlich recht, wenn Gott dieses ganze böse, verdorbene Geschlecht, zu dem wir alle dazugehören, heimsuchen und vertilgen würde. Ja? Neulich hat mir einer von meinen Verwandten erzählt, im Sommer war das, da ist in der Küche ein kleines Fleischstückchen beim Fleischschneiden so auf den Boden gefallen und hat sich in so einen Schlitz irgendwo da bei diesem äh, Küchentisch irgendwo stecken geblieben. Und eine so grüne, eklige Fleischfliege hat dort ihre Eier abgelegt. Ja, und plötzlich aus, diesem, aus diesen Ecken kriechen so eklige kleine Fliege. <laughs> hat, hat, man dort nachgeguckt und das ist dieses halb vergammelte Fleisch und da sind diese Larven da und so, ganz eklig. Ja, und was macht man? Ja, man schmeißt das weg, ja, damit es nichts anzufangen, das ist einfach eklig. Ja. Und wenn man unsere Menschheit, unser Verhalten zueinander ehrlich anguckt, da ist so viel ekliges Zeug, ja, einer gegen den anderen, einer schlägt und sticht einander mit den Worten, streitet, macht irgendwelche Intrigen, schreit, hat Neid, hat Reibungen miteinander. Dieses ganze Gewimmel auf der Erde, ja, eigentlich so eklig, da ist so viel falsch daran. Und Gott konnte das nehmen und einfach sauber machen alles, ja? restlos herausputzen irgendwie. Und Gott hat in der Vergangenheit auch gezeigt, dass er durchaus in der Lage dazu wäre. Ja? Stichwort Sintflut. Ja? Da hat Gott gezeigt, wie es gehen kann und wie es einmal noch gehen wird beim großen Gericht, wo er die ganze Erde von dem verdorbenen Geschlecht geputzt hat aus seiner Gnade. Wir wissen, er hat Noah und die Familie behalten, aber vertilgt. Ja? Das ist, was was eigentlich verdient wäre von unserer Seite. Oder Sodom und Gomorra oder in der Wüste, als der Aufstand gegen Mose gemacht wurde und Gott hat Erde aufgehen lassen und sie sind alle durchgefallen, direkt in die Hölle. Ja, das wäre das Pragmatische, was man mit uns eigentlich machen müsste. Ja, dann gibt es endlich Ruhe auf der Erde. Was tut Gott? Er zeigt Gnade. Ja, auf welche Weise? Er sendet seinen lieben Sohn Jesus zu suchen und zu retten das Verlorene. Mittendrin in dieses böse Gewimmel, wo Menschen einander fressen und beißen, wo Hass ist und Streit und Mord und sonst was. Jesus kommt dahin, ja, zu suchen und zu retten. Die Gnade ist das, was Gott dazu bewegt hat, seinen Sohn zu geben. Ja. Das ist der Grund unserer Rettung. Ja. Und in diesem Gruß wir sehen, freue dich, du Begnadete, du hast unverdient Wohlwollen gefunden vor Gott. Und nicht nur Maria allein, ja, sondern wir wissen auch hier, es betrifft auch uns alle, die wir alle Sünder sind und seiner Gnade so sehr bedürfen. Apostel Paulus schreibt später 2. Korinther 8, Vers 9, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, doch um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, die Gnade ist das, was unsere Errettung möglich gemacht hat. Es gibt einen, schon einen Vers auch im Deutschen. Aus Gnaden kam sein Sohn auf Erden und übernahm die Sündenlast. Was nötigt ihn, dein Freund zu werden? Sag's, wenn du was zu rühmen hast. War's nicht, dass er dein Bestes wollt und dir aus Gnaden helfen sollt. Ja, seine Hilfe, seine Rettung ist aus Gnaden. Nicht nur allein an Maria ist dieses Gruß gerichtet und Gnade gegeben, sondern an die verlorene Welt allesamt. Ja? Johannes Evangelium 1,16 bringt das auf den Punkt. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Ja, das ist die zweite Bedeutung des Adventsgrußes. Das ist die zweite Ursache, warum wir uns freuen dürfen im Advent. Und dann gibt es noch ein drittes, die Gemeinschaft. Ja? Freude, Gnade, Gemeinschaft. Ja, wir sehen das im Text, in den Worten des Engels der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Das ist das Wesen der wahren Freude und das ist die Auswirkung der Gnade Gottes. Der Herr ist mit dir. Das ist, worüber wir uns freuen und das ist, was seine Gnade gewährleistet hat, dass Gott mit uns ist, ja, die Gemeinschaft. Wir haben jetzt Zutritt zu ihm, wir haben jetzt Zugang zu ihm, wir haben jetzt die Gemeinschaft mit ihm. Ja, und diese Gemeinschaft ist durch Jesus Christus gegeben. Ja. Jesus hat diese Gemeinschaft ermöglicht ja, und uns zu Gott geführt. Diese Gemeinschaft ist die Katastrophe der Menschheit, weil genau das ist passiert bei dem Sündenfall im Paradies. Warum ist so bitter, dass der Mensch den Paradies verloren hat? Weil er nicht mehr in einer schönen Welt irgendwie lebt, wo alle Tiere so freundlich rumgehen und so weiter. Das ist wunderbar, aber das ist nicht der Grund. Der Grund, die Katastrophe ist, dass der Mensch Gemeinschaft mit Gott ver verloren hat. Er ist geflohen, hat sich versteckt. Ich habe deine Stimme gehört und musste mich verstecken, denn ich bin nackt. Ja, er hat vor Gott kam die Schuld und die Trennung. Das ist das Bittere. Ja? Damit kam danach auch die Krankheiten und der Tod und alles. Ja, aber die eigentliche bittere Wurzel ist, man hat die Gemeinschaft verloren mit Gott. Das ist, was Paradies paradiesisch macht. Ja? Nicht einfach so, Ananas hängt da und so. Ja? Das gibt es auch steht sogar heute. Ja? <laughs> Obwohl so viel verdorben ist, haben wir auch solche schönen Ecken. Aber die Gemeinschaft mit Gott, das ist das verlorene Gut des Paradieses. Und das hat Jesus durch sein Kommen ermöglicht, dass wir es wieder erwerben, die Gemeinschaft mit Gott. Und man muss sagen, nur in Jesus ist diese Gemeinschaft möglich. Und alle anderen Wege, alle anderen Annäherungsversuche, wie schön, wie faszinierend sie auch aussehen mögen, sind Sackgassen. Da kommst du nicht weiter. Da ist der Zugang zu Gott nicht. Ja? Man sagt, ja, in jeder Religion Menschen nähern sich Gott, einer so, einer so, es gibt so schöne Traditionen, da und da und den Hinduismus und sonst wo. Gibt es, aber sie führen nicht zum Ziel. Sie führen nicht in die Gemeinschaft Gottes. Ja? Luther hat so für mich so interessant, so wie richtig gesagt. Er sagt und ganz ehrlich bekennt, viele Religionen haben den Eifer und schöne Traditionen und geben Almosen und tun das und jenes. Aber, er sagt, aber es ist kurzum beschlossen, dass außer Christus Gott unbekannt und ungefasst sein will. Das heißt, außer Christus, mit all deinem reichen Kulturerbe, mit all deiner schönen Religion, mit all deinen Annäherungen, Spiritualität und sonst was. Du kommst nicht in diese Gemeinschaft hinein. Ich bin der Weg, hat Jesus gesagt. Nicht einer von vielen, sondern der einzig und eine Weg zu Gott. Ja, und das Kommen von diesem Weg, von diesem Heiland, das ist hier angekündigt der Herr ist mit dir. Durch das Kommen Jesu im Fleisch, durch sein tadelloses Leben, Leben des Gehorsams auf dieser Erde, durch sein Kreuz am Golgatha, wo er als reines Opferlamm für unsere Sünden trug die Schuld und geblutet hat. Dadurch ist die Gemeinschaft Gottes möglich geworden und uns zuteil geworden. Und wir sind aufgerufen, komm, warum sollst du irgendwo umherirren auf Wegen, die nicht zum Ziel führen, die vielleicht so schön aussehen, so vielversprechend, aber führen dich nicht zu Gott, sondern ist nur Selbstbetrug. Komm und gehe diesen Weg, den Gott selbst gegeben hat und den Gott selbst angekündigt hat. Ja? Und Jesus hat diese Gemeinschaft in so einer Weise hergestellt, dass es sogar durch ein Prophetenwort als sein Name uns offenbart ist. Ja, Matthäus 1, 23. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Ja? Wiederum, nicht nur mit Maria ist der Herr, ja, sondern wir dürfen jetzt durch die Evangeliumsbotschaft bestätigt und gesichert, wir dürfen das aufnehmen als auch ein Gruß und Ruf an uns, Gott ist mit dir. Ja? Halte dich fest an ihn, da ist jetzt der Weg, da ist die Tür jetzt offen geworden durch Jesus Christus. Geh hinein, Glaube an den Sohn Gottes, den Gott in die Welt gesandt hat und angekündigt hat. Und du kannst sicher sein, Gott ist mit uns. Und was erstaunlich ist und so interessant und bemerkenswert, da heißt es weiter im Text, und Maria wurde über diese Anrede bestürzt. Ich habe den Duden genommen und habe geguckt, was heißt denn bestürzt. Ja? Und das heißt, erschrocken aufgrund von etwas, was ganz außerhalb der Erwartung oder Gewohnheit liegt. Das ist die Definition von diesem Wort. Sie wurde bestürzt, das heißt erschrocken. Viele Bibelübersetzungen bringen das auch äh, direkt so. Sie erschrak, aber hier ist noch etwas Feines. Erschrocken nicht durch irgendwie, irgendwelchen Horrorfilm oder sonst was, sondern erschrocken, wir würden sagen schockiert, wegen etwas, was so außerhalb unserer Erfahrung und Erwartung und Gewohnheit liegt. Das heißt, was Maria erschrocken hat, ist genau diese Bedeutung des Grußes, die Freude, die die Gnade und die Gemeinschaft Gottes, die dort an sie in diesem Gruß verkündigt worden sind. Wenn wir hier ein bisschen nachdenken, ja, man wirft uns oft vor und sagt, ja, bei euch ist immer von der Hölle, redet er, Hölle und Sünde. Und ihr wollt Leuten Angst einjagen mit der Hölle ja, und wollt ihr irgendwie so bewegen vielleicht zu Gott, indem ihr sie so mit Schrecken irgendwie so da reinziehen wollt und so weiter. Ja? Und das ist nicht wahr. Hölle ist schrecklich genug. Wir brauchen da keine besondere Ausmalung dazu zu machen. Ja? Die, die steht an sich schrecklich genug da. Aber was wahrlich schockierend ist, weil das so außerhalb unserer Erwartung, unserer Gewohnheit ist, ist die Gnade die Gott erwiesen hat. Und Maria hat das bei diesem Gruß gespürt und sie war erschüttert, ja, bestürzt, weil sie verstanden hat oder gespürt hat zu diesem Moment, wie ist das so wunderbar, dass der heilige Gott, er lässt mir Freude verkündigen, er lässt mir Gnade zuteil werden, er will Gemeinschaft haben mit mir. Das ist, was uns, wenn wir nur tief genug oder ernsthaft genug überlegen würden, das ist das Schockierende, ja, Schockierende am Evangelium, dass Gott die Sünder mit Freude, mit Gnade überschüttet und Gemeinschaft haben will mit ihnen. Wie ist das möglich? durch seinen Sohn. Ja? Er hat dieses Unmögliche möglich gemacht, dass der heilige Gott und die Verlorenen, die verdorben sind von ihren Gewohnheiten, von ihrem Leben seit Kindheit, sie sehen Falsches in der Welt, sie sehen Falsches in uns Eltern. Da ist genug falsche Beispiele, falsche Vorbilder. Selbst bei den Gläubigen ist alles so elend. Und trotzdem Gott gibt diese unverdiente Gnade. Ja, nicht, weil wir Supermenschen sind, nicht, weil äh, wir irgendwie interessant sind, dass er, oh, ich will Gemeinschaft haben mit dir, weil vielleicht höre ich was Kluges von dir oder Interessantes. Das können vielleicht Mensch zu Mensch. Aber Gott, ganz unverdient, schenkt er uns das, was im Advent in diesem Gruß alles enthalten ist. Ja? Die Freude, die Gnade, und die Gemeinschaft. Und all das kommt zusammen in seinem Sohn Jesus. Wer Jesus nicht hat, wer ihn so zur Seite abschiebt, wer ihn nicht sucht, nicht findet, der muss wissen und begreifen, da wirst du nicht die Freude haben und du wirst die Gnade abweisen und dann bleibt, wenn du nicht willst, dann bleibt das Verdiente. Wenn du deine Schuld wie der Schalksknecht nicht vergeben haben will, sondern sagst, ich werde das zurückzahlen, ja? wird abgerechnet irgendwann. Und die Gemeinschaft Gottes wird nicht, nicht sein. Ja? Ohne Jesus ist das alles, geht alles verloren, aber in ihm ist alles da. Ja, und heute am zweiten Advent und besonders in dieser Adventszeit, das ist, was mich erfreut, das ist, wo ich meine Gewissheit immer wieder schöpfen will und mich festmachen will, ja, dass Gott in dieser Adventszeit, er lässt diesen Gruß damals an Maria und heute an alle, die hören und glauben wollen, richten. Ja. Freue dich, die Gnade ist da und der Herr ist mit dir. Die Frage ist, gehst du diesen Weg, den Weg, den er gegeben hat in Christus Jesus. Oder du versuchst irgendwie drumherum zu kommen ja, ne? und dann hast du von allen dreien nichts. Lass uns danken und beten, lass uns diese Gnade nicht vergeblich sein an uns, lass uns nicht falsche Ersatzfreuden finden. Lass uns nicht versuchen, die Gemeinschaft Gottes auf Umgangswegen zu erwerben, sondern durch Glauben an Jesus Christus. Wir beten zusammen und dann werden wir zum Abendmahl kommen. Himmlischer Vater, wir preisen dich für dein Wort, für deine Gnadenbotschaft an die Welt, für das Evangelium von Jesus Christus, indem wir die wahre und einzige und ewige Freude haben, indem wir deine Gnade erblicken und diese Gnade, wenn wir her nur recht nachdenken würden, sie bringt uns ins Staunen und sie bringt uns in diese Erschütterung, wie gnädig, wie gut du bist. Du hast uns nicht nach unseren Sünden gegeben, sondern hast erwiesen Vergebung und Gnade ohne Grund in uns. Aus Gnade sind wir gerettet durch den Glauben und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es. Hab Dank dafür, hab Dank für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen mit dir in Christus Jesus. In ihm hast du dich gezeigt der Welt, in ihm sehen wir deine Barmherzigkeit, Güte und Freundlichkeit. Hilf, dass wir unsere Herzen demütigen, dass wir unsere Sünden bekennen, Herr, die uns trennen und belasten und von dir wegbringen wollen. Hilf, dass wir sie ablegen und zu dir kommen, mit Buße und mit fröhlicher Gewissheit, dass du unsere Sünden rein gewaschen hast durch das kostbare Blut Jesu Christi. Hilf besonders in dieser Adventszeit, dass manch einer Herz, manch ein Herz auch sucht und findet diese wahre Freude, nicht in Geschenken oder Tannenbäumen oder Leuchtern, sondern im wahren Licht Jesus Christus. Wir danken dir und preisen dich in Jesu Namen. Amen.